स्पोकन ट्युटोरियल टेक्नॉलॉजीचा परिचय करून देणाऱ्या सादरीकरणामध्ये आपले स्वागत आहे ज्यात आयटी साक्षर भारत घडवण्याची क्षमता आहे आयआयटी मुंबईचे कन्नन मौद्गल्य हे या प्रोजेक्टचे प्रमुख आहेत स्पोकन ट्युटोरियल म्हणजे काय आहे हे संगणक सत्राचे एक रेकॉर्डिंग आहे धावते वर्णनसह काही सॉफ्टवेअर समजावून सांगण्यासाठी परिणामी चलचित्र म्हणजे स्पोकन ट्युटोरियल आहे विशेषतः 10 मिनिटाचा कालावधी असतो स्पोकन ट्युटोरियल तयार करणाऱ्या पायऱ्या पुढील प्रमाणे आउटलाइन स्क्रिप्ट रेकॉर्डिंग इतर भाषांमध्ये स्क्रिप्टचे भाषांतर करणे आणि डबिंग मी या प्रत्येक पायऱ्या तुम्हाला समजावून सांगते आम्ही दोन सॉफ्टवेअर सिस्टमच्या रूपरेषा तुम्हाला दाखवू एक्सवेग आणि phpमायस्क्ल मी आधीच http://spoken tutorialorg वरून या साठी सर्व आवश्यक लिंक्स डाउनलोड केल्या आहेत एक्सफिग साठी रूपरेषा पाहू पीएचपी साठी रूपरेषा पाहू पुढील वर जाऊ स्पोकन टुटोरियल तयार करण्याची दुसरी पायरी आहे स्क्रिप्ट जसे चित्रपटाला एक चांगल्या स्क्रिप्टची गरज असते स्पोकन ट्युटोरियलला देखील एक चांगल्या स्क्रिप्टची गरज आहे सध्याच्या ट्युटोरियलच्या स्क्रिप्ट येथे आहे स्क्रिप्ट लिहिण्याची मार्गदर्शक तत्वे येथे आहेत मार्गदर्शक तत्वे स्पष्ट करून सांगणारे ट्युटोरियल देखील लवकरच उपलब्ध होईल मी आता जीमेल अकाउंट मधून एक मेल कसा पाठवायचा हे थोडक्यात स्पष्ट करणारे स्पोकन ट्युटोरियल तयार करेल मी आय शो यू हे स्क्रीन रेकॉर्डिंग सॉफ्टवेअर सुरू करते स्क्रीनवरील आयताचे निरीक्षण करा जे काही या आयताच्या आत असेल ते रेकॉर्ड होईल मी नेटस्केप उघडला आहे मी हे तंतोतंत या आयताच्या आत स्थित केले आहे हे जीमेल ला निर्देशित करत आहे येथे तमिळ मध्ये बोलले जाईल येथे रेकॉर्डिंग सुरू होईल guest.spoken ஆக லாகின் செய்கிறேன் ஜிமெயிலை திறந்தாகிவிட்டது கம்போஸ் பட்டன் மூலம் ஆரம்பிக்கப் போகிறேன் kannan at ac.in. Subject Test. This is a test mail. Send button மூலம் இமெயிலை அனுப்புகிறேன் இப்பொழுது சைன் அவுட் செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் येथे रेकॉर्डिंग पूर्ण झाली आहे ताबडतोब रेकॉर्डिंग सॉफ्टवेअर चित्रपट तयार करते प्रथम मी नेटस्केप आणि इशोवू बंद करते मी आता रेकॉर्ड केलेली मूवी सुरू करते रेकॉर्डिंग सुरू होते இமெயில் எப்படி எழுதுவது என்று சொல்லப் போகிறேன் यास पुढे करू இப்பொழுது sign out செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் मी हे बंद करते आता पुढील स्लाइडवर जाऊ यालाच मी स्पोकन ट्युटोरियल असे म्हणते शाळेत जाणारी मुले देखील स्पोकन ट्युटोरियल तयार करू शकतात हे खूप सोपे आहे आता मी रेकॉर्डिंग साठी लागणारे टूल्स समजावून सांगते लिनक्स वर रेकॉर्ड माय डेस्कटॉप हे कसे करायचे ते स्पोकन ट्युटोरियल समजावून सांगेन रेकॉर्डिंग सुरू होते hello and welcome to this tutorial on how to use record my desktop Windows वर आपल्याकडे कॅम्प स्टुडिओ आहे हे कसे करायचे ते स्पोकन ट्युटोरियल समजावून सांगेन दोन्ही फॉस आहेत ट्युटोरियल कथनसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देते मी ते सुरू करते रेकॉर्डिंग सुरू होते welcome to a presentation on the guidelines for recording and narration of spoken tutorials. मी स्लाइडवर परत येते स्पोकन ट्युटोरियल तयार करण्याची चौथी पायरी आहे स्थानिक भाषामध्ये स्क्रिप्ट भाषांतरित करणे इंग्रजीमध्ये कमकुवत असलेल्या लोकांकरिता सुलभ करण्यासाठी मी तुम्हाला सायलॅब वरील गेटिंग स्टार्टेड साठी भाषांतरित केलेली स्क्रिप्ट हिंदी मराठी आणि बंगाली मध्ये दाखवेन हिंदी मराठी आणि बंगाली परत ब्राउझरवर जाऊ स्क्रिप्ट वापरून आपण फक्त बोललेला भाग बदलू व्हिडिओ समान राहील लिनक्स वर आपण Audacity आणि एफएफएमपीईजी वापरू शकतो हे कसे करायचे ते स्पोकन ट्युटोरियल समजावून सांगेन मी हे ब्राउजर कमी करते या खाली माझ्याकडे अनेक टॅब्स सह दुसरे ब्राउजर आहे मी हे प्ले करते रेकॉर्डिंग सुरू होते hello friends Welcome to the spoken tutorial on how to dub from one language into another in Linux operating system. Windows वर आपण Movie Maker वापरू शकतो हे कसे करायचे ते स्पोकन tutorial समजावून सांगेन पुढील स्लाइड वर जाऊ आपण आता हिंदी मल्याळम आणि बंगाली मध्ये सायलॅब वरची स्पोकन ट्युटोरियल पाहू रेकॉर्डिंग शुरू होते मी हिंदी प्ले करते साइलैब की शुरुआत इस ट्युटोरियल में आप सबका स्वागत है इस ट्युटोरियल में हम साइलैब के कुछ उपयोग के बारे में सीखेंगे मी मलयालम प्ले करते നമസ്കാരം സൈലാബ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങാം എന്നതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം नंतर मी बंगाली प्ले करते নমস্কার বন্ধুগণ আপনাদের স্বাগত জানাই আমাদের গেটিং স্টার্টেড উইথ সাইল্যাব নামক স্পোকেন টিউটোরিয়ালে যেখানে আমরা সাইল্যাব येथे स्लाइडवर मागे जाऊ स्पोकन ट्युटोरियल माध्यमातून किचकट विषय सादर कसे करायचे याची चर्चा करू अखेर स्पोकन ट्युटोरियल फक्त 10 मिनिटे लांब असते स्पोकन ट्युटोरियल एकत्र करून प्रगत विषय देखील शिकवले जाऊ शकतात पुरेशा लहान पायऱ्या उपलब्ध असल्यास हिमालय देखील चढल्या जाऊ शकते आता लेटेक्स आणि सायलॅब साठी अभ्यास योजना पाहू लेटेक अभ्यास योजना सायलॅब अभ्यास योजना पुढील स्लाइडवर जाऊ स्पोकन ट्युटोरियल माध्यमातून डिजिटल डिव्हाइडचे अंतर भरून काढता येते उदाहरणार्थ आयआरसीटीसी माध्यमातून ट्रेन तिकीट खरेदी करायचे स्पष्ट करू शकतो कमी किमतीच्या कृषी कर्ज शोधण्यास प्राथमिक आरोग्य निगावरील माहिती शोधण्यास प्रथमोपचारवरील माहिती प्राप्त करण्यास सर्वात कमी किमतीत टीव्हीज विक्रीचे दुकान शोधण्यास वेब शोध कसा करायचा खरंच ही यादी न संपणारी आहे खरे तर डिजिटल डिव्हाइडचे अंतर भरून काढण्यास हा दृष्टिकोन वापरला जाऊ शकतो spoken tutorials creative common licence अंतर्गत प्रकाशित झाले आहे हे स्पोकन ट्युटोरियल वेबसाइट वरून विनामूल्य डाउनलोड करण्यास उपलब्ध आहेत एक 10 मिनिटाचे स्पोकन ट्युटोरियल तयार करण्यास उपलब्ध मानधनाची चर्चा करू स्क्रिप्ट आणि स्लाइड्स तयार करण्यास रुपये 3500 नवशिक्या किंवा आरंभ करणाऱ्याद्वारे पुनरावलोकनसाठी रुपये 500 स्पोकन ट्युटोरियल रेकॉर्डसाठी रुपये 1000 तसेच हे आरंभ करणाऱ्याद्वारे देखील करता येते स्थानिक भाषेत अनुवादास रुपये 1000 स्थानिक भाषेत डबिंगसाठी रुपये 500 हे पुनरावलोकन आणि स्वीकारनंतर दिले जाईल वरील रक्कम एक 10 मिनिट स्पोकन ट्युटोरियल आहेत वास्तविक मानधन मिनिटांच्या संख्यासह प्रमाणबद्ध असेल एका वेळेचे बोनस रुपये पाच हजार देखील आहे आमचे लक्ष प्रेक्षक दूरचा राहणारा मुलगा आहे कोणाच्याही मदतीशिवाय मध्यरात्री एकटा काम करणारा थोडक्यात स्पोकन ट्युटोरियल स्व अध्ययनासाठी तयार करणे आवश्यक आहे आम्ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरला प्रोत्साहन देत आहोत स्पोकन ट्युटोरियल्स आणि आर्थिक सहाय्य वापरून स्टुडंट क्लब माध्यमातून कार्यशाळा चालविणे आम्ही कॅम्पस साठी देखील शोधत आहोत आमच्याकडे कॅम्पस एम्बॅसिडर प्रोग्राम वरील स्पोकन ट्युटोरियल आहे त्यास प्ले करू रेकॉर्डिंग सुरू होते welcome to the spoken tutorial on guidelines for campus ambassadors. मी आमच्या प्रोजेक्ट वेबसाइट दाखविते http://spoken-tutorial.org सध्याचे ट्यूटोरियल येथे उपलब्ध आहे आमच्याशी संपर्क कुठे करावा येथे आहे फॉस सिस्टीमची यादी विकी माध्यमातून उपलब्ध आहे हे क्लिक करू आपण या कोणत्याही प्रयत्नात सामील होऊ शकता तुम्ही नवीन सिस्टमवर कामाचे विचारू शकता कृपया आमच्याशी संपर्क मोकळेपणाने करा पुढील स्लाइडवर जाऊ स्पोकन ट्युटोरियल्स तयार पुनरावलोकन आणि वापरण्यास आम्ही आपल्या सहभागाचे स्वागत करतो आम्हाला टेक्नॉलॉजी समर्थनाची ही गरज आहे आमच्याकडे तसेच बऱ्याच नोकऱ्या आहेत आमच्यासह कार्य करा पूर्ण वेळ किंवा अर्धवेळ आमच्यासह कार्य का करायला हवे डिजिटल डिव्हाइडचे अंतर काढून टाकण्यास आपल्या मुलांना टी साक्षर करण्यास फॉसला प्रोत्साहन देण्यास आपल्या मुलांना नोकरीयोग्य बनविण्यास आपल्या देशाला एक विकसित देश बनविण्यास डॉक्टर अब्दुल कलामचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यास पुढील स्लाइडवर जाऊ आमच्याकडे तुमच्यासाठी एक लहान असाइनमेंट आहे कृपया आपण या ट्युटोरियलमध्ये दर्शविलेल्या सर्व वेब पेजेस शोधू शकता का ते पहा मला निधी समर्थन स्वीकारण्यास आवडेल स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट हे टॉक टू टीचर या प्रोजेक्टचा भाग आहे यासाठी अर्थसहाय्य the national mission on education through I C T M H R D government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे या संबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे आपण पाठाच्या अंतिम टप्प्यात आहोत आमच्या सह धन्यवाद सहभागासाठी धन्यवाद जय हिंद